नहीं नहीं अंकल ऐसा कुछ अरे शर्मा क्यों रहे हो लो ये पकड़ो अरे नहीं अंकल हाँ, रख लो रख लो जेब में रखो यार जेब में रखो तो तो राम निकला रे देव मानुस निकला सिर्फ शायद प्रोटेक्शन तो रखा है ना अरे यार तो ऐसा है कि जवानी में कहीं भी कभी भी कुछ भी हो जाता है ये पकड़ो ये लो जिंदगी हो तो ऐसी हो जिंदा तो झाड़ के बाल में रुको जरा सबर करो चले सचिन अच्छा अंकल जी नमस्ते अरे क्या नमस्ते गले मिलो यार गले मिलो ये क्या खत्म बाय बाय